No, No, No, estamos buscando una solución al tema. no, no, no derecho no, hablar. no, no, no, no, no, yo voy a hablar. Quiero saber la no, Señorita, por favor, espérenla para que después Necesito decirte muchas cosas en este momento que me acaban de suceder. Voy a ser muy breve, puntual. Uno, en la época de... Porque me dijo... Yo no fui a hablar

Comunidad de conchales, Comunidad de Colchane. Por favor, tengan más respeto y dejen, dejen hablar si no vamos a terminar, si no vamos a terminar la comisión. Bueno, eh, señores, señores pobladores, quiero pedirles un favor. Por favor, los amigos venezolanos, con todo el respeto que se merecen, no están...